Halo bosku, welcome back to my channel Di channelnya Slaughter Independent nih bosku Oke okay. uh, eh, Seperti biasa aja nih bos uh, Gua akan berbagi-bagi nih Berbagi pola bermain di game Mahjong Ways 2 Dan di sini gua akan mencari profitannya Mencari profitan aja lah karena kalau untuk di ukuran jackpot lagi susah ini bosku <laughs> masalahnya sekarang lagi susah banget nih ya parah sih emang parah banget cuman ya mau gimana lagi kan kita nikmatin aja lah profit berapa aja kita nikmatin Oke, okay, dan di sini gue seperti biasa bawa modal recehan. Dan untuk bettingan gua di sini pakai bettingan barbar yaitu bettingan Rp3.000. Dan semoga aja di sini kita bisa dikasih profit. <laughs> Dan jangan lupa bosku buat kalian semua untuk selalu support channel gua dengan cara di like, di komen, dan juga di subscribe dan jangan sampai kelupaan untuk selalu aktifin notifikasi lonceng kalian agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dan juga update-update terbaru ataupun pola-pola terbaru nih dari channelnya Slaughter Independent ini ya bosku oke okay. Oke bos, dan di sini kita langsung gaskan aja ya ke videonya. Pokoknya simak baik-baik nih, uh, bakalan kayak gimana, uh, putarannya kayak gimana, pecahan-pecahannya kayak gimana, pola-polanya kayak gimana, dan juga ledak-ledakannya itu kayak gimana. Pokoknya simak aja ya, jangan di skip agar kalian nggak gagal paham ya jadi jangan kalian skip oke eh, di sini gua tadi pakai di autoplay 10 kali putaran 5 connect enak loh enggak sih kayaknya enggak enggak mungkin soalnya enggak ada lima <laughs> kampret oke kita tunggu dulu tersisa dua putaran lagi nih di autoplay 10 tadi ya 10 kali autoplay tadi dan hmm, masih belum ini ya masih belum enak banget gitu jadi masih berada di zona gitu-gitu aja <laughs> jadi belum ada yang sekiranya bikin wow gitu tapi ya nggak apa-apa di sini gue masih coba terus siapa tahu aja nanti kita bisa dikasih ya oke dan untuk prispin juga belum dikasih nih kita <laughs> parah banget ya coba nggak apa-apa lah kita lanjutin lagi lagi aja ya bosku oke tetap simbol masuk nggak tuh ada nih atasnya nih aduh tetap simbol loh kalau ya, padahal ya tapi masih aja belum kolek. hmm, kalau tadi kayak gitu enak banget tuh udah perkaliannya kali 5 tadi tuh ya top simbol pecah ah kampret lah bukan bukan rezekinya santuy Oke, okay, di sini gua udah naikin bettingan gua lagi di bettingan 5000 dan gua coba di autoplay 10 kali autoplay tanpa gua mengaktifkan uh, ini ya, tanpa gua aktifin uh, putaran turbo ya jadi masih kayak putaran manual gitu ya bosku soalnya di sini kita main santuy dulu santuy-santuy ya, nanti abis <laughs> akibat terlalu santuy Thank you. 两倍，三倍。二条。两倍。哈哈，起奏。三倍。 안 돼.